这个木瓜哦，你看还有宰蟑螂的哈。现在秋冬买木瓜不会甜呐、啊，不会甜的话，你可以把木瓜拿来了哈。哎，真的好喝啊！啊，还有哎那以做成薯条玩，啊，你可以哈。哎，一般木瓜没有甜的话，你都怎么办？啊，不要打那个一万，啊，你你可以用什么？削一削，用那个黑糖啊，黑糖真的很好吃啊。 己的好吃哈，哎，可以试看看，哈。好？那为什么这台火车会这么慢呢？因为它是哈，不是高铁，不是捷运的啊，它是啊，我们交通部来规定的时速哈。那以前在深隧的话会比较快的哈。 小朋友说，小火车是小朋友取名的。我们的爸爸妈妈坐五分车站着左少边铁轨？它有轨道的距离，但是我这是广播吗？来哈！啊，所以这个五分的火车到阿里山的回家，赶快都赶上路的，可哈！啊，所以这个火车是咱大期的当中一天六班。那我们总讲的话有二十个才可以接受预约哈，才开车。所以我们火车没有天天开。 집에 못 오는데 이거만 간거예요